အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ studio ထဲမှာရိုက်တာတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တီးဖြတ်နေပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ workflow ပုံစံအတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ်အရင်ဆုံးဒီပုံကိုကျွန်တော် camera raw မှာအရင်ချိန်ညှိမှာပါနော်အရင်ဆုံးဒီပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံက1 3ဘက်ရောက်နေတာပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်5 balance လေးနည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ညှိခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကျွန်တော်ဒီ5 balance 2ပဲတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ညှိမယ်နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနီးကပ်ဆွဲလိုက်မယ် ဒီမြက်သားဒီအဖြူရောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်ဘက်လေးနည်းနည်းလိုက်နေတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ5 balance 2ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖြူရောင် pixel ဒုံလေးနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် zoom လေးနည်းနည်းအားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံလေးခုနလောက်1 3ဘက်မရောက်တော့ဘူးနော်ဒါလေး before ဒါလေး after ပေါ့နော် okay ဒီ five balance 2က auto စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအပြေအဝတော့ယုံလို့မရဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မယ် အဲဒီပုံမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပြတော့တယ်လို့ခံစားရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဝါဘက်နည်းနည်းလေးလိုက်လိုက်မယ်โอเคဒါလောက်လောက်နေထားဆိုရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီပုံတပုံလုံးရဲ့ exposure ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပုံလုံးရဲ့အလင်းအမှောင်နေအနေတော်လောက်ပဲเนาะ highlight လေးနည်းနည်းများနေတာတခုပဲเนาะဟိုမှောင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီပုံမှာ highlight လေးများနေတာတခုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် highlight ကိုနည်းနည်းလေးရှော့မယ် okay ကျွန်တော် highlight ကိုအဲ okay ဒီနေထားတော့ကျွန်တော် short လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် portrait ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် contract ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ခြင်းနဲ့ကျွန်တော် portrait ပုံနေဆိုကျွန်တော် contract ကိုကျွန်တော်အမြဲ short တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်လို့ဖြစ်နေပြီနော် okay ပြီးလို့ရှိရင် shadow ကတော့အတော်ပဲအဲဒီနေထားမှာကျွန်တော် black area တွေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ depth ဆက်ဆံလေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် black ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော် short ချလိုက်မယ် okay တော်တော်လေးနော် okay ပြီးရင်ဒီနားမှာ အဖြူရောင်တွေဒီအမ် light တွေဒီတအားကြီးပြင်းထန်တယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ file ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ခြင်းတယ်အာကျွန်တော် minus 20နဲ့2လောက်ထိကျွန်တော် short ချလိုက်မှာเนาะ okay ဒီနေထားလေးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာ adjust လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့ skin တွေကိုကျွန်တော်ဂယူးမဆိုင်ဘူးဒီတပုံလုံးအနေထားရဲ့ exposure ကိုပဲကျွန်တော်ချိန်ညှိနေတာเนาะဒီ skin ဒီမှောင်သွားတာဖြစ်ဖြစ်လင်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဂယူးမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဒီတပုံလုံးရဲ့ exposure ကိုကျွန်တော်အရင်ချိန်ညှိလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ skin မှောင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ brush tool လေးနဲ့ကျွန်တော် custom adjust ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော် okay အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ brush tool ကိုယူမယ်ဒီ skin ကိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် highlight တွေ white တွေကျွန်တော် short ချလိုက်တဲ့အတွက် skin လေးနည်းနည်းလေးမှောင်သွားတဲ့ပတ်ချံရောက်သွားတယ်เนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ skin တွေကို select မှတ်လိုက်မယ်ဒီ brush tool ကိုယူမယ်ဒီမှာကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် brush ဆွဲတဲ့နေရာတွေဒီဘယ်နေရာဆွဲလို့ဆွဲတာမှမသိဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ map option လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ အသားရည်တွေပေါ့နော်အသားရည်မှန်တယ်များအောင်အကုန်လုံးလိုက်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော် color လို့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ eye dropper tool လေးရှိနော်ဒီ eye dropper tool လေးနဲ့ဒီ skin ကိုကျွန်တော် click ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာ skin ကိုပဲဗျာအခုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်တာကသပင်တွေရောဒီအင်ကြီးတွေရောထိကုန်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် skin ကိုပဲလိုချင်တာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ skin ကိုတစ်ချက် click ထားမယ် Okay ဒါဆိုဒီဘက်ချန် highlight ဖြစ်တဲ့ skin ကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လို့နိုင်ပါပြီဒီဘက်ချန်မှာ shadow ဖြစ်တဲ့ skin ကိုပါကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီခုနဆက်လက်မှတ်ဖို့ကြံတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကလစ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် eyedropper 2ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်နေရာကိုယူချက်ထားပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ color range မှာကျွန်တော်လိုသလို adjust နည်းနည်းလေးပြန်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော် okay and ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ mat option ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မှာเนาะဒါကျွန်တော် mat ကိစ္စပြီးတော့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် mat option ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ eyedropper 2 icon တွေရဲ့ဒီခုန brush select icon တွေရပေါ်နေတာเนาะဒီအဲ့ဒီ icon တွေကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် overlay ဆိုတော့အမှတ်ကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော် exposure နည်းနည်းလေးတင်မယ်အဲဒါဒါဒီ skin မထိမှာပါเนาะကျွန်တော် exposure နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် map option တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ခုနက အဲဒီ color range မှာကျွန်တော်မှတ်တာဒီနည်းနည်းလေးလိုပါလားเนาะ okay ဒါလောက်နေထားလောက်မှတ်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဖြောက်လိုက်မယ်အဲ contract လေးနည်းနည်းလေးပြန်တင်လိုက်မယ်เนาะ skin ရခုနကျွန်တော် contract short skin မှာလိုက်ပြီးတော့ contract short ပါလားเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် contract ကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်အမ်ပြီးရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီဘက် channel က shadow တွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် shadow ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီเนาะ အဲဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုပါနည်းနည်းလေး live တင်တာကြည့်လိုက်မယ် okay file လေးတွေနည်းနည်းတင်လာတာပို့ပြီးတော့ပုံကပို့ပြီးတော့ကြွလို့ခန်းစားရတာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီထမိန်သားမှာတအားကြီးလင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် brush တစ်ခုနဲ့ချိန်ညှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်အခုကျွန်တော်ယူရတာကဒီ brush အဲဒီ brush pad တွေကိုကျွန်တော်ယူရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ brush pad တွေကိုယူရတာမှာဒီအပေါင်းလေးကပေါ်မှာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အပေါင်းလေးကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ် ဒီ link လက်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် map option လေးပါဖွင့်လာလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် map option ကျွန်တော်ဖျောက်လာတော့မှာနော် okay ဒီမှာဆိုခုနကျွန်တော်တို့ skin ကိုချိန်ညှိတာတဲ့ချိန်ညှိချက်တွေပါလာပြီเนาะအဲ့ဒီချိန်ကြီးတွေကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ reset ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် exposure လေးနည်းနည်းလေး short ချမယ်ပြီးရင် highlight ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချမယ် okay ပြီးရင်ဒီမှာ အဲကျွန်တော် shadow လေးပါနည်းနည်းလေး short ချတင်တာနော်အဲဒါမှကျွန်တော် shadow လေးနည်းနည်းလေး short ချလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay ဒါလောက်အနေထားဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေနေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော် open subject ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ camera raw မှာကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိလို့ပြီးလာပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရိုက်ကွက်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီ soft box တွေဒါမလိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတို့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းထုတ်ပါမယ်နော် ဟုတ်ပြီရှင်းထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ layer ကိုကျွန်တော် control J ကျွန်တော် layer ပွားထားလိုက်မယ်နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီ smart object ဖြစ်နေเนาะကျွန်တော် smart object ကနေကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် right click ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် raster right layer ဆိုတော့ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို smart object မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော် control T transform လုပ်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့တေးခြင်းနဲ့ ဒီအောက်ပိုင်း space လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့လို့ချင်တာပေါ့နော် okay ဒီနေသားကိုကျွန်တော်ကြာပြီတပီးကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်မယ်နော်အမ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကအလှော်ကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်ပြတာပြီမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအမှိုက်လေးတွေကျွန်တော်ရှင်းရမှာပေါ့နော်ဒီ soft box လေးတွေကျွန်တော်ရှင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် pan 2ကိုယူမယ်โอเค pan 2မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားရမှာဒီ pad ဖြစ်နေရမှာเนาะဒီ pad line ဖြစ်နေရမှာโอเคဒီအနေထားမှာကျွန်တော် ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာနော် referee ပြန်ဖြည့်ရမှာနော်ဒီဒီမှာဒီဟို space မရှိတော့ဘောနော်အဲ့နေရာလေးတွေကျွန်တော် referee ဖြည့်ရမှာဘောနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပို့ယူရမယ်အနာဆုံးလေးတွေကိုအမှကျွန်တော်ပန်နဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ quality ဖြတ်လို့မရအောင်ဒီလိုမျိုးအဲဒီအစွန်းထွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှတ်သားပေးရမှာဘောနော် okay ဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ကိုခြုံငုံပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်ထားပေးရမှာပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် control enter ကိုနှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆို pad line ကနေပြီးတော့ selection ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခု selection မှတ်ထားတာဒီအတွင်းပိုင်းကိုမှတ်ထားတာနော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာကအပြင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ချင်တာကအပြင်ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာနော်အခုက selection ဒီအတွင်းပိုင်းကိုမှတ်ထားတာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် select တယ်လို့တွားမယ်ပြီးရင် invert ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆို selection ကအတွင်းပိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီအပြင် area တွေကို select မှတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် edit တယ်လို့တွားမယ်ဒီမှာ content aware field ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေသားလေးခုန sort box လေးမရှိတော့ဘူးဗောနော်ဒီနေသားမှာကျွန်တော် okay ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆိုသူဒီ new layer နဲ့ပေါ်လာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ content aware free မှာကျွန်တော်တို့က new layer ပေးတိုင်းသူက new layer နဲ့ပေါ်လာမှာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လောက်ပြပေးမှာเนาะ control z control okay ကျွန်တော်ခုနအနေထားပြန်ပြပေးမှာเนาะ edit ဒီမှာ content aware free ဒီမှာကျွန်တော်တို့ output new layer အနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က okay နှိုက်လိုက်တာနဲ့သူက new layer အနေနဲ့ထွက်သွားမှာเนาะကျွန်တော် new layer နဲ့မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် current layer ဆိုတော့ပေးတာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် new layer နဲ့ပဲတုံးလိုက်တော့မှာเนาะဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် action ထဲမှာကျွန်တော် new layer နဲ့ထည့်တာလို့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် new layer ပဲထားတာတော့မယ် okay okay ပြီးရင်ဒါ control D ကျွန်တော် selection ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်လွှာကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ control E ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် part 2လေးယူမယ် part 2လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ background မှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီ part 2ရဲ့ setting ကိုတော့ကျွန်တော် default ပဲထားတာတယ်နော်ဘာမှမပြောင်းတာဘူးဒီနေထားမှာကျွန်တော်တိုက်အများများဆဆာကြီးဖြတ်ဖို့မလိုဘူးတော်ရုံတန်ရုံတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရင်တော့ရပြီနော် အဓိကဒီမျိုးကြီးမားနေတဲ့အညင်အခြေလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှင်းပေးလိုက်ရရပါတော့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် background ကို background မှာပါဝင်နေတဲ့ဒီ source box တွေအညစ်အကြေးတွေကိုကျွန်တော်တန့်ရှင်းပြီးပါပြီတတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ liquify လောက်မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဖယ်တာကျွန်တော် liquify မလောက်ခင်ဒီပုံကိုကျွန်တော် smart object တစ်ချက်ပြန်လောက်တာမယ် convert to smart object ကျွန်တော် နည်းနည်းပါးပါးလွဲချော့တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတာပေါ့နော် smart object ဖြစ်တဲ့အတွက် okay ကျွန်တော် fader နဲ့သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် liquify ကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေထားမှာ liquify ကိုကျွန်တော်ဒီနှာတန်လေးတွေကိုနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်ပါပါနော် ဒီ liquify လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးလောက်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တောင်ယွန်တန်ယုံလိုအပ်တဲ့နေရာတွေလောက်မှာကျွန်တော်နည်းအချင်းတော့လောက်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် liquify ရဲ့ brush setting ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာဒီ density ကို47ထားရတယ် pressure ကိုကျွန်တော်27ထားရတာပေါ့နော် okay pressure ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် pressure အကုန်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်းပြမယ် pressure ကကျွန်တော်တို့တင်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ pressure များများနဲ့တွားတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တကယ်လို့ကျွန်တော် pressure နည်းနည်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်သူက ရွှေ့ရှာမှုကြီးနေတာပေါ့နော်โอเคအဲကြောင့်ကျွန်တော် pressure ကိုဒီ15 20အလောက်ပဲသုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်20လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် density ဆိုတာကျွန်တော်တို့ bread ရဲ့ size ကိုပြောတာနော်အခုဆို density 47ဆိုတာဒီ bread ရဲ့အလယ်ပိုင်းလောက်မှမှသူက spool လောက်တာနော်ဒီ bread ရဲ့ထိပ်ပိုင်းလေးဆိုရင်သူက spool မလောက်ဘူးအကယ်လို့ density အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bread ရဲ့ထိပ်ပိုင်းလေးတွေလည်းသူအလုပ်လုပ်ပါမှာပေါ့နော် okay density ကအဲ့ဒီတဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်က brush ရဲ့အလယ်နားလောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့အလောက်လောက်ကျင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်45အလောက်လောက်ထားလိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေး menu လေးနည်းနည်းလိုက်ပေါ်လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fade to ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် fade to ယူလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဒီမျက်နှာရဲ့ B line ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ဒါဒီ ပါယူ line ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် mazy line အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီမျက်နှာကိုဘေးနာလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ mayo ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ reshape တွေပေါ့နော် okay နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် okay လက်ညှိုးပုံတူးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေသားမှာနှာခေါင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့ adjust လုပ်ခြင်းနဲ့ okay ဒီမှာ before and after ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် before ဒါတွေ after ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ okay သူရဲ့ဒီခါးနေရလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်ခြင်းနော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဟိုဒါတအားကြီးခြုံထွက်တယ်နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီပိတ်စလေးကတအားကြီးခြုံထွက်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တော့မယ်ဒါကအမဲပဲဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တင်နိုင်လို့ရတယ်โอเค ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အနေထားရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် preview ဖြောက်ကြည့်မယ် okay ဒီအနေထားလေးဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ liquify နဲ့ရောက်တော့မှကျွန်တော်တခုဒီမှာတခါတည်းပြလာပြီမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော် freezy mat ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ခါယူဒီခါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိမ့်မယ်ဗျာအမျိုးတိမ့်တဲ့အခါမှာဒီလက်ကိုမထိကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ freezy mat 2ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ area တွေကိုဒီမှာတတ်မှတ်တာပြရမှာပေါ့เนาะ ဒါဆိုဒီ area တွေဒီမပြောင်းလဲဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီခုနကလက်ညှိုးပုံတူလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနက freezy 2နဲ့ကျွန်တော်တက်တာတဲ့နေရာတွေဒီမပြောင်းလဲတော့ပေါ့နော် okay ဒီပုံမှာတော့မလိုအပ်လို့ကျွန်တော်မထည့်တာတာပေါ့နော် okay ဒီနေသားဆိုအဆင်ပြေပြီကျွန်တော် okay ကိုနှိုက်လိုက်တော့မယ် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော် web channel လေးတွေဖြောင်းမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ remove any ဆိုတော့ action ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ် okay ဒီမှာဒါ message box လေးကြာလာမယ်ဒီ watch chain area တွေမှတ်ပြီးပေါ့နော် stop ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တော့မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ခုန action လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် click လိုက်မယ် Okay ဒါဆို watch and ပြောတဲ့ကိစ္စပြီးပြီပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ frequency separation quit ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် Okay ဒီနေထားမှာကျွန်တော်တက်ချကိုဒီမျိုးဒါအပြည့်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ချကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အများများဆဆထုတ်တာလားနော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ချတအားနေပါလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဗလာရတာနဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ချထွက်တာနဲသွားမှာပေါ့နော်အမျိုးတက်ချတအားနဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံကတအား smooth ပါမယ် ဒီပုံကအပြေးပုံဖြစ်တဲ့အတွက် detail နည်းတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် detail ပို့ယူမှရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဗလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဝါရတာပေါ့เนาะ detail တွေပျောက်ဆုံးတဲ့အထိလုံးဝပျောက်တော့တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ဝါရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ color transition တွေကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒီနားမှာဆို color transition မလှတယ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့တက်ချလေးလုံးဝပျောက်ဆုံးနေပြီ color transition တော့မလှတယ်ဘောเนาะဟုတ်ပြီဒီနေထားတော့ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဘောเนาะ okay ဒီ3.7ဘောเนาะ okay ကျွန်တော်နှိုက်လာတော့မယ် portrait ပေါက်ကြားလာမယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် skin ကိုကျွန်တော် portrait ပေါက်ကနေပြီးကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တိုက်မြများဆဆတော့လုပ်ဖို့မလို့ဒီ color transition မလှတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြရမှာနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာလေးကဟို color transition နဲ့မလှနေဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဒီကျွန်တော်ဒီ line နေရာတော့ကျွန်တော်မပို့เนาะဒီ line နေရာကျွန်တော် brush နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ပုံမှာ light တွေအားနေွားလိုက်မယ်เนาะအဲကြောင့် light နေရာတော့ကျွန်တော်မပုတ်တော့ဘူး light နေရာကသူတွေချောမွနေပြီဒါပဲပုတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးเนาะ okay တတိနှာတဲ့နေရာလေးတွေ color transition ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော် color transition ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမျိုးဒီအလင်းနဲ့အဲဒီ highlight နဲ့ shadow တွေဂျာဂျာနေရာလေးတွေပေါ့နော် highlight နဲ့ shadow ဂျာနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့တန့်ရှင်းလုပ်ပေးမယ် okay ဒီနှစ်ဘူးနေရာမှာဆိုတအားကြီး color transition မလှနေဘူးဒီနားလေးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပုတ်ပေးလိုက်မယ်โอเคသူရဲ့ဒီ LED နေရာလေးဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ density လေး short ပေးတဲ့တဘောပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ခုနလိုမျိုးတင်းတင်းရင်မဟုတ်တော့သူဒီ source ဖြစ်လာမှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော် Mesa brand နဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ညှိမယ်အဲဒီမှာဆိုနှာခေါင်းလေးရဆိုရင်တိုက်ပြီးတော့အမ်မပြည့်ပြည့်နေဘူးပေါ့နော်အဲနည်းဖြောက်ဖြောက်စစ်စင်းနေဖြစ်တော့ကျွန်တော် Mesa brand လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ထိန်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် edit Mesa brand ဆိုတဲ့ action ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်အဲဒီ edit Mesa brand ဆိုတဲ့ action ကဒီ frequency separation quit မှာမှာအလုပ်လုပ်ပါနော်အဲဒီတခြားဒီ frequency separation 8 pin တော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဒီ frequency separation quit နဲ့မှာအလုပ်လုပ်မှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit Mesa brand ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် Mr. Brush ရွေးပြီးသားပဲเนาะကျွန်တော်တန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးရုံပဲဒီမှာဒီ line နေဒီလိုမျိုးသွားနေတာเนาะပုံရိပ်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Mr. Brand နဲ့ဆွဲတဲ့အခါလဲကျွန်တော်သူ့အလိုက်အတိုင်းလေးပဲသွားတင်တာပေါ့เนาะ Okay ဒီက line လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်း copy ကူးထည့်မယ် Okay ပြီးရင်ဒီနောက်မှာကျွန်တော် color လေးနည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ညှိမယ် ဟိုနေရာတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲစရာမလိုလိုအပ်တဲ့နေရာလောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးလိုက်ပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအပြည့်ပုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တပြင်းလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုတအားကြီးထိသွားမှာပေါ့နော်ပုံရက်ကိုဟိုဒီနားမှာ light နည်းနည်းလိုအပ်နေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ light ရှိတဲ့ area လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲသိမ်းမယ်နော် okay โอเคနှစ်ဖူးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆို အဲနည်းနည်းလေးထင့်နေတော့ဗောနော်โอเคဒီနားလေးနည်းနည်းလေးစမှုပြောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါလေး before ဒါလေး after ဗောနော်ဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုဒီဒီ skin ရဲ့ဒီတက်ချတွေလည်းမပြောက်ဆုံးရှက်နက်တွေလည်းမပြောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘလားကိုနည်းနည်းလေးပဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ချတွေကနည်းနည်းလေးပဲထွက်သွားမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီမှာတက်ချကိုများများလုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘလားတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဘလားထားတဲ့တဘောပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ frequency separation ကဏ္ဍပြီးပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် dodge and ban နည်းနည်းလေးထည့်မယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီက dodge and ban ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ် Okay okay တော့ချန်ဘန်မှာဆိုရင်ဒီနှာခေါင်းနေရာလေးကတအားကြီး shadow လိုက်နေတယ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနာလေးဒီအဖြူရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်မယ် okay ဒီနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် line နေနည်းနည်းလေးထည့်ခြင်းတယ် โอเคဒီနားမှာဆိုရင်တတိတတာကြီးမဲနေတာဒီနားလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ညှိပေးလိုက်မယ်ဒီတော့ before ဒါလေး after ခုနတော့ဒီနားမှာအမဲရောက်အစင်းလေးတစ်ခုရှိနေတာနော်โอเคโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် channel ကို shadow လေးနည်းနည်းပြန်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလောက်လောက်အနေထားမှောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းကိုလည်းအဲ့ဒီလောက်အနေထားမှောင်မေးရမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်မှောင်လိုက်မယ်ဒီဘက် channel ဒီနားတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲဖို့မလိုဘူးเนาะဒီနားမှာ မှောင်နေပြီးသားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကပို့ပြီးတော့မှောင်သွားမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်လိုက်မှောင်မယ် okay ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay ဒီနှစ်ဖူးနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဒီနာက shadow ကြားရမယ့်နေရာမှာအဖြူရောင်တစ်ကွက်လေးဝင်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်အမဲလေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလိုက်မယ် okay ဒါ before ခုနဆိုဒီမှာအဖြူရောင်အကွက်လေးရှိနေတယ်နော်ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အဖြူရောင် brush လေးယူမယ်ကျွန်တော်အပေါ်က dodge and ban 2ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ခုန dodge and ban 1ဆိုတာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ညှိတာပေါ့နော်ဒီ dodge and ban 2မှာမှကျွန်တော်တပုံလုံးရဲ့ overall ကျွန်တော်လိုက်ညှိမှာဒီနားမှာအလင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီနားကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လင်းရမယ် okay okay ခုနဒီနားမှာနည်းနည်းလေးမှောင်နေနေရအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် before ဒါတွေ after ပေါ့နော်ဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုအဆင်ပြေပြီဒါတွေ before ဒါတွေ after ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီသူရဲ့ skin color လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ skin tone color ဆိုတဲ့ action ကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ဒီမှာ skin tone color ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ skin tone color ဆိုပြီးတော့ဒီ black man နဲ့ layer တစ်ခုရောက်လာပြီเนาะ group တစ်ခုရောက်လာပြီအဲ့ဒီ group မှာကျွန်တော်ဒီ white brand နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ skin နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ skin 3 color action ကိုကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် skin area တွေကိုပဲကျွန်တော်ရွေးထုတ်တယ်ဒီမျက်လုံးတို့မျက်ခုံးတို့ဒီနှာခမ်းတို့အဲ့ဒီနေရာတွေတော့မထိဘူးเนาะဒီ skin နေရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် brush နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဘယ်နေရာလေးတွေကို brush မှတ်ဖို့ကြံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် keyboard ကနေ order shift ကျွန်တော်ဖိထားပြီးတော့ဒီ layer map ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဖို့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့လို့ပေါ့နော်โอเคဒီလောက်လောက်ဆိုရင်ဒီမှာလက်နေရာမှာနဲ့ကြံမယ်โอเคဒီလောက်လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ group terminate ကျွန်တော် check လေးလိုက်မယ်ပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး light shot လိုက်မယ်နော် okay ဒါလောက်အနေထားဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ခုနဆိုတအားကြီးများနေတယ်အဲတော့ကျွန်တော် opacity ကို58လောက်ကျွန်တော် short ချလိုက်တယ်နော်โอเคနည်းနည်းတော့ထပ်လျှော့ခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်45လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคဒါတော့လောက်အဆင်ပြေပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီ frequency separation နဲ့ပြီးပြီး dot and band လည်းပြီးပြီးဒီမှာ skin 3ကလာလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ i မှာထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် intas ကိုထပ်ထည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြလိုက်တော့ပေါ့နော် intas ပေါ့ okay ဒီမှာ file i file area ကျွန်တော် store နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ file area တွေကိုကျွန်တော် select မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒီကြလာတဲ့ brush နဲ့ပဲပုံပါနော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် inths ကိုတစ်ချက် click မယ်ဒါက free i5 brightness area ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် store နှိပ်လိုက်မယ်ခုနကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ဖြည့်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကို brightness တွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်မယ်โอเคပြီးရင်ဒီ action ကိုတစ်ချက်ပြန်ကလစ်အောင်မယ် irdt ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် store နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ irdt irdt ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ iron နဲ့အရွယ်တူလေးကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်မယ် okay ဒါ free iron line ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် store နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ iron line လေးတခုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ထည့်မယ်ဒီမှာ iron free iron area ပေါ့နော် okay stop ကျွန်တော် iron area ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပေးရမယ်โอเคပြီးကျွန်တော် action ဒီညီနေတော့မှာเนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် click ဖို့လိုနေတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ i action ကိုသုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ history လဲဝင်တယ်เนาะတကယ်လို့ history ကကိုယ်မှမပေါ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင် window တက်မှာဒီမှာ history ဆိုပဲရှိတာပေါ့เนาะဒီကောင်လေးတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘောက်လေးကြာလာမယ်ဒီထဲမှာ iris 5 iris 4 iris 3 iris 2 iris 1ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့เนาะကိုယ်ပုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့ iris ကိုကိုယူချက်ပေးလိုက်ပေါ့เนาะ okay ဒီနေထားမှာကျွန်တော် iris 5ကိုပဲကျွန်တော်ယူချက်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် action box ပြန်သွားမယ် ဒီမှာ iris ဆိုတဲ့ group ကျွန်တော်ပြန်တင်လိုက်တာပါနော်ဟုတ်ပြီဒီဒါဒီ iris group ပေါ့နော်ဒါဒီ iris ဆိုကျွန်တော်မျက်စိလေးမှိတ်ကြည့်မယ်ဒါဆို iris နေရနော် okay အောက်ကတစ်ခုက file နေရနော် i file area နော်ဒီမြတ်သားအဖြူရောင်နေနေရနော်ကိုကအဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့ဒီ density ကို short ချခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီတော့ i file area ကိုကျွန်တော်ယူလာမယ်ပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချမယ် okay iris မှာလည်းအဲ့လိုပဲ iris မှာဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ ဒီ iron light လေးကတအားကြီးပြင်းထန်နေတယ်အဲကြောင့်ဒီ iron ဆိုတဲ့ fruit ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော် iron light အဲ iron light copy ဆိုတဲ့တစ်လှောက်ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်တော့မယ်နော်ဒါက iron light ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတာနှစ်ဆင့်ထည့်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီနေထားမှာနှစ်ဆင့်မလို့တစ်ဆင့်လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ iron light ကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ်နော်โอเคကိုပေါ့မှာအဆင်ပြေရင်တော့ဒီမှာဘာမှပြင်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် before ဒါတွေ after ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် contract လေးနည်းနည်းလို့တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ iris contract 2ဆိုတော့ရှိတယ်ဒီအလွှာလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် i က iris ကခုနကပို့ပြီးတော့နှက်မှောင်လာမှာပေါ့နော် okay ဒီနေထားလေးဆိုရင်ဒီ i ကိစ္စပြီးပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ portrait retouch အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်နဲ့ဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီကျွန်တော်ဒီနောက်ခန့်ကိုကျွန်တော်တန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ color လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် layer အလုံးပေါင်းမိတာတစ်ခုလိုတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုယူရမယ်ပြီးရင် control shift order e ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပေါင်းမိတာအလွှာတစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်အဲဒီအလွှာမှာမှကျွန်တော်ဒီ subject ကိုကျွန်တော် cut out လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ quick selection tool နဲ့ cut out လုပ်မယ်ကျွန်တော် quick selection tool ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select subject ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်နော် ကျွန်တော်ဒီ quick selection 2ကိုရွေးချယ်ထားပြီးမှပဲဒီ select subject ဆိုတဲ့ icon ပုံပါเนาะအဲဒါကျွန်တော် select subject ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်ဒီ subject ကိုအဲတိတိကျကျမှတ်ထားပေးတာပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော် select and map ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာဒီ ဒီ2ကိုယူမှာနော်ဒီအလဲက2ကိုယူမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနာဆုံးလေးတွေအဆင်မပြေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနာဆုံးလေးတိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေနေဘူးအနေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီ brush 2နဲ့ပေါ့မှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ2ရွေးမှားလို့တော့မရအောင်နော်ဒီ brush 2နဲ့ပေါ့မှာနော်အလဲက brush 2 okay okay ဒီနားမဆိုနည်းနည်းကြံ့တယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးနည်းနည်းလိုက်ဖြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ nugget နဲ့ရအောင် तू ကမရွေးချယ်တာပေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ nugget နဲ့ရတစ်ခုလုံးကျွန်တော် 2လေးနဲ့လိုက်ပေါ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် view ပေါ့နော်ဒီ view မှာကျွန်တော် overlay view ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒီဒီလိုမျိုးအပြရောင်နဲ့မြင်ရဖို့တော့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ overlay ကိုရွေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပြရောင်နဲ့ရွေးထားတယ်ပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော်31%ပေးတာနော်အဲ့ဒါမှဒီလိုမျိုးမြင်ကွင်းကိုမြင်ရမှာနော် Okay ကျွန်တော်ဒီစပင်နာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပင်နာ အစွန်လေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ brush နဲ့ဆွဲပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသပင်တမြင့်ချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လိုချင်လို့ပေါ့နော်။ Okay ဒီနားမှာဆိုအဆင်ပြေနေပြီဒါပဲအဆင်ပြေတဲ့နေရာဆိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့မလိုနော်ဒီ brush tool နဲ့။โอเคဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါဝင်ရမှာမဟုတ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ press 2လေးနဲ့ပဲ live ပို့လာတော့မယ် okay ဒီနာဆုံးလေးတွေကျွန်တော်လည်း live ပို့မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပြရအောင်ဖြစ်ရမှာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area ဒီ transparent မဖြစ်နေတဲ့အနေထားပေါ့เนาะအဲကြောင့်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော် brush နဲ့ပို့လိုက်မယ်โอเคအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ nugget နဲ့ရမှာနည်းနည်းလေးပြနေတော့မှာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ select မှတ်တဲ့ area မှာ nugget မပါတဲ့အနေထားရှိတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် nugget နဲ့ရလေးကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ် အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအောက်ဆုံးက2လေးနဲ့ brush 2လေးကိုရွေးမယ် brush 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ select မမှတ်တဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်မှာပေါ့နော် okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကျွံထွက်သွားမယ်ဆိုပါဆိုเนาะကျွန်တော် brush နဲ့ပေါ်တာဒါဆိုလို့ရှိရင် keyboard က order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရတယ် okay okay ဒီနေထားမှာကျွံတဲ့နေရာတွေကဒီအောက်နာမှာတစ်ခုရှိတယ် Okay ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်လေးတွေကြက်နေသေးတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် keyboard က order နှိပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် brush icon ရဲ့အလယ်မှာအပေါမဟုတ်ဘဲနဲ့အနှုတ်ဖြစ်သွားမှာเนาะကျွန်တော် order နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်လေးဖြစ်သွားပြီအဲဒီနေထားမှာမှကျွန်တော်ဒီဒီ area လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပယ်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံဒီ cut out လုပ်တဲ့အနေထားအဆင်ပြေပြီပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆို selection ရလာပြီ okay ဒါဒီ selection นี่ရာလာတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို cut out လုပ်မှာเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer map နဲ့ပဲ cut out လုပ်မယ်အဲကျွန်တော် layer map ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် layer map မှာခုနကျွန်တော်တို့ selection အတိုင်းအဖြူနဲ့ရပြီးတော့ကြံတဲ့ area တွေဒီ black ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အောက်ကအလှော်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်မျက်စိမှိတ်ပြမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ subject ပဲကြံမယ်ဒီအနောက်လေး transparent ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် okay okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ လွှာကိုကျွန်တော် subject လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီ subject လွှာကိုကျွန်တော် control J copy ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်က subject ဆိုတဲ့လွှာကိုကျွန်တော် background လို့ပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက background အတွက်လွှာဒါက subject အတွက်အလွှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အောက်ကဒီ layer လေးတွေကိုမျက်စိတစ်ချက်မှိုက်ထားမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ ဒီနေရာလေး transparent ဖြစ်နေတော့မှာเนาะဒီအလွှာက background အလွှာဖြစ်ရမှာเนาะဟုတ်ပြီဒီအလွှာ background အလွှာဘာလို့မဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ layer map မှာလူကိုပဲ select မှတ်တာတယ်ဒီနောက်ခံကို select မှတ်တာချင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒီ layer map template ပုံမှာကျွန်တော်ညာဘက်ကလုံးနှိပ်ပြီးတော့မ delete layer map ဆိုတော့ကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆို layer map ပျောက်သွားမှာပေါ့เนาะ layer map မရှိတာနဲ့တပေါ်လုံးအနေထားပြန်ပေါ်လာမယ်ဒါဒီ background အတွက်အလွှာဒါဒီ subject အတွက်အလွှာပေါ့เนาะအဲဒီအနေထားမှာကျွန်တော်နောက်ခံကိုကျွန်တော် net correction နဲ့ကျွန်တော်တန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်အဲတန့်ရှင်းရေးမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီနောက်ခံမှာရှိနေတဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ black spot လေးတွေအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးတန့်ရှင်းရေးလောက်တော့တာပို့ပြီးတော့တက်ရမှာပေါ့နော်โอเคဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပြီကျွန်တော်အခုလောက်နေတာဒီ background ဆိုတဲ့အလှော်မှာကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့လောက်နေတာနော်โอเคဒီအနေထားမှာ background ဆိုတဲ့အလှော်ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fader ဒီမှာ nick correction စီသွားမယ်ပြီးတော့မှ color effect proof full ပေါ့နော်โอเคဒီ nick correction ထဲမှာမှာဒီ backdrop ကိုကျွန်တော်တန့်တန့်မှုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီ tonal contrast ကိုတောင်းမယ် tonal contrast ဒီဘေးက icon လေးကျွန်တော် click လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် tonal contrast နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဲ design လေးခုရလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်ကဒီ background source ဖြစ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ soft tanning ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ soft tanning setting ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ backdrop တွေလည်းဟိုတက်နေပြီပေါ့နော်ဒီနေထားမှာကျွန်တော် saturation ကျွန်တော်မလိုအပ်ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော် saturation ကိုကျွန်တော်0ထားလိုက်မယ် okay channel ဟာလေးဒီ default setting အတိုင်းပဲဒီနေထားမှာကျွန်တော် okay ကို click လိုက်မယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် backdrop တွေခုနလိုမျိုးဒီမျိုးအညစ်အကြေးတွေမရှိတော့ဘူးတက်တန့်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီနေထားမှာဒီပုံကိုကျွန်တော်ရိုက်တော့ငါနောက်ခံအဖြူရောင်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လာတာ အဲဒါမှဒီမှာကျွန်တော်တို့ update တဲ့အခါမှာဒီအောက်ကအညစ်အကြေတွေကြောင့်ဒီနေရာလေးတွေကဝါသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ petrol တစ်ရောင်လည်းပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်တုံးကားလိုမျိုးအဖြူရောင်တစ်ရောင်လည်းပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီခုနတုန်နယ် contract ဆိုတဲ့အလှော်ကျွန်တော်ယူထားမယ်ကျွန်တော် net correction ကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် layer တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်လာမှာနော်ဒီမှာတုန်နယ် contract ဆိုတော့ layer တစ်ခုပို့လာပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအလှော်ကိုကျွန်တော်ယူတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ solid color ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay အရောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခဲရောင်လေးတစ်ရောင်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံနေဒီမှာ solid ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံရဲ့အလင်းမှောင်နေ line နေနေကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တယ်ကျွန်တော် color လေးပဲချိန်ညှိချင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ blend mode မှာကျွန်တော် color လို့ယူလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background မှာဒီအညစ်အကြေးလေးဖြစ်နေတဲ့အဝါရောင်လေးတွေပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်တောင်းကလိုပဲတရောင်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ subject ဆိုတဲ့အလှော်မပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံရိုက်ဒီဒီလိုဖြစ်နေမှာနော် အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် subject ဆိုတဲ့အလွှာတစ်ခုအပေါ်ဆုံးမှာထားရတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ backdrop ကိုကျွန်တော်ဒီအယောင်လေးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တခြားအယောင်လေးပြောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ color free ခုနကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတဲ့ adjustment အလွှာကိုကျွန်တော်ပြန်ယူမယ်ဘာလို့ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်ယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ adjustment ထပ်ခေါ်လို့ရှိရင်ဒီအလွှာရဲ့အပေါ်ကိုပဲရောက်စေချင်လို့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခုနက color phase ဆိုတဲ့ adjustment အလှောက်ကိုကျွန်တော်ယူရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ solid color ထပ်ခေါ်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ ng နဲ့ live ဖတ်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီသူ့ ng အကြောင်းလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်မယ်နော် okay ထားလိုက်ပါတော့ဒါဒီနေထားမှာကျွန်တော်တို့အမှန်မယူလဲရရနော် okay ဒါဒီခုနလိုမျိုးပဲ solid ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပြောင်းလဲမှုပဲလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် blend မှုမှာသူ့ကို color လို့ပြန်ယူလိုက်မယ် ဒီ color တမ်းမနီးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြန်ကလစ်မယ်ဒါဆို color picker ပေါက်ကြလာမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် okay ဒါလောက်လေးယူလိုက်မယ်နော်ဒါဆို okay နှိုက်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော် back light လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် cap ကိုခေါ်မယ် cap ကိုခေါ်လိုက်မယ် okay cap မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလင်းတင်တာမယ်နော် okay ဒါဆိုတပုံလုံးကို တက်ရောက်ပါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ layer mask ကအဖြူရောင်ဖြစ်နေလို့နော် okay ဒီ layer mask ကိုကျွန်တော် control i invert ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် gradient 2ကိုယူမယ်ပြီးရင် gradient 2မှာကျွန်တော်အဲဒီ color မှာကျွန်တော်တစ်ခါလဲပြောင်းလာလိုက်မယ်เนาะအဖြူရောင်လေးပြောင်းလာလိုက်မယ်ဒီမှာအဖြူဆိုဒီမှာ gradient 2မှာလည်းအဖြူဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီ gradient color ကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင် basic တွေကိုတွားမယ် basic တွေမှာဒီအလဲက transparent ဖြစ်တဲ့ gradient လေးကိုကျွန်တော်ယူရလိုက်မယ်เนาะ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုတစ်ခါတည်းထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီထဲကိုသူကတစ်ခါတည်းဝင်နေမှာပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် okay ကို click လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအမဲရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခုနကျွန်တော်တို့ cap မှာလင်းထားတဲ့ effect တွေကိုမမြင်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလင်နာလေးတစ်ခွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ gradient အဝိုင်းလေးနဲ့ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ gradient မှာဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုလောက်ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီ layer mask တမ်မနီကိုကျွန်တော်ရွေးထားပြီးတော့ control T ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခုနကျွန်တော် gradient ဆွဲထားတဲ့အဝိုင်းကိုအကြည့်အသေးကျွန်တော်ပြန်လောက်လို့ရမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရမယ်အပြီးရင်ကျွန်တော် under ခေါက်လိုက်မယ် okay ဒီအနေအထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံပြောင်းလာတဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော် group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်မယ်ဒါတွေဒီကနေစမှာပေါ့နော်ဒီ background ကနေစမယ်အဲကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်အထိပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် control G ဆိုတော့ကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ် ဒါဒီကျွန်တော်တို့ background မပြောင်းခင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ background တန့်ရှင်းရေးလောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အယောင်တွေထည့်သွင်းပြီးအခြေအနေပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် chain bg color လို့ရေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလဲကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်နောက်ခက်မှာအဲဒီအရိပ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါနော် okay အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနာ chain bg color ဆိုတဲ့ group လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အရိပ်ထဲမှာဒီ backdrop မှာထဲမှာဒီလူရဲ့အနောက်မှာထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ cap ဒီလူရဲ့အောက်က cap ဆိုတဲ့ဒီ subject ပေါ့နော်ဒီ subject ရဲ့အောက်က cap ဆိုတဲ့အလှော်ကျွန်တော်ယူရလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့ background မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ရက်တစ်ရွက်အရိပ်လေးအမ်ပါတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ရွက်အရိပ်လေးတစ်ခုတရှာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ internet browser မှာကျွန်တော် free page ဆိုတဲ့ website မှာကျွန်တော်ရှာမယ်တော့ Google မှာကျွန်တော် free page လို့ရလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ freepit.com เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒီ freepit.com မှာကျွန်တော်လိုချင်တာက um shadow တွေပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် shadow လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ပင်အရိုက်လေးတွေရလာပြီပေါ့เนาะခုမှကိုကြိုင်းနှင်းတက်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပေါ့เนาะ okay အစမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတရွက်အရိပ်ပုံစံလေးပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာ download အပြင် studying download ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံက158မှတ်တောင်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော် minimize လေးချက်လောက်ထားလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဒေါင်းမှုမလို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာသူ့ရဲ့အရေးလေးပဲเนาะအဲကြောင့်ဒီပုံမှာမှကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် save image as နဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်တော့မယ်โอเค right click download โอเคဒီပုံလေးပဲကျွန်တော်အစမ်းထည့်လာတာပါနော်အောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဒီ cap ဆိုတဲ့ layer ကိုကျွန်တော်အပီးရွေးထားတာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer ကိုအပီးရွေးထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ cap layer ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အခုထည့်မဲ့ shadow layer ရှိရှိကျင်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် cap layer ကိုအပီးရွေးခဲ့တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုနက shadow ပုံရိပ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cap layer ရဲ့အပေါ်မှာခုန shadow အရိပ်ဝင်လာမှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ် okay move to ရွေမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနှဲလိုက်ရွှေ့လိုက်ပါနော် okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ blend move ကိုတောင်းရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေသားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်တွေကိုမလိုချင်ဘူး shadow လေးတွေကိုပဲလိုချင်တာနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် blend move ကိုတောင်းမယ် blend move မှာကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်တွေကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ multiply tag and အုပ်စုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးရမယ်နော်ဆိုရင်ဒီ tag and အုပ်စုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးရမယ်ဒီမှာ tag and နဲ့အဆင်ပြေပြေမယ်မပြေ multiply နဲ့ပြေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် color band ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် linear band ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် color dot color ပေါ့နော်ဒီတဲကဒါဒီ tag and အုပ်စုတွေကတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေထားမှာကျွန်တော်အဲဒီ color band လောက်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟိုအယောင်ပါဝင်မှုလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် color band လောက်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာအစင်းကြောင်ဖြစ်နေတာကဒီပုံရိုက်ဒီအဖြူအစစ်မဟုတ်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် normal လေးပြန်ထားကြည့်မယ်ဒီနားလေးတွေဒီ gray ဝင်နေလို့သူဒီအဲဒီနားလေးမှာအစင်းကြောင်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဖြူစစ်စစ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘလန်မှုရဲ့သဘောတရားရအဲ့ဒီနေရာလေးတွေကပျောက်ဆုံးသွားရမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် color band ကိုမရွေးလိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ shadow လေးရာကိုကျွန်တော်ရွေးထားမယ်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ control L ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် level ပေါက်ကျလာမှာနော်ဒီမှာအစင်းချောင်းပေါ်နေတာကအမဲရောင်အနှဲငယ်ပါဝင်နေလို့ပေါ့နော်အဖြူစစ်စစ်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလင်းလေးနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးပျောက်သွားမှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် data လေးကို control T adjust ကျွန်တော်အနှဲငယ်လိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရမှာပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဒီ blend မှုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြူလေးတွေကိုပျောက်ဆုံးခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ကန်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့တုံးတယ်ကျွန်တော်တို့အမဲတွေကိုဖြောက်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ light and အုပ်စုကိုတုံးတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော် before and after ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကအလှောက် keyboard က order key ကိုကျွန်တော်နှိပ်တာပြီးတော့ဒီ i icon လေးကိုတစ်ချက်ပြန် click မယ်ဆိုလို့ရှိရင် channel လေးရတဲ့အကုန်လုံးမျက်စိမှိတ်တာပြီးတော့ဒီ layer တစ်ခုတည်းကိုပြပေးမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် order ဖိပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ပြန် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငကူပုံစံအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေ before ဒါတွေ after ပေါ့နော်အမ်ဒီနေထားမှာမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် color ချိန်ချင်းချက်လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် color grade sort light ဆိုတဲ့ action လေးကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံလေးခုနခုနလိုမျိုးအဝါမဟုတ်တော့နည်းနည်း sort light back လေးပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ opacity ကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ short ချလို့ရတယ် okay ဒီလောက်လောက်လေးပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့အနောက်မှာစာလေးတစ်ခုထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော် ကျွန်တော်အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံတော်တော်များများမှာအဲအမျိုးစာလေးတွေပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးစာလေးပါတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အဲကြောင့်ဒီပုံမှာကျွန်တော်စာလေးတစ်ခုထည့်ခြင်းတယ်အဲကြောင့် test 2ကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲကျွန်တော် test 2ကိုကျွန်တော် click မနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်ကလူရဲ့အဲဒီလူနဲ့ background ကြားမှာကျွန်တော်စာလုံးလေးတစ်လုံးထည့်ခြင်းတာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီခုနက shadow အလွှာကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ cursor ကိုကျွန်တော် click ချတာနဲ့ဒီ ဒီ shadow အပေါ်မှာအလွှာတက်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် test layer ဆိုပြီးတော့အလွှာတက်တစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေသားမှာ cursor ကို click မယ်ပြီးရင်ဒီနေမှာကျွန်တော်စာလေးတစ်ခုရလိုက်ပါနော်โอเคကျွန်တော်စာလုံးကြီးပဲလိုချင်တယ် โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် test 2ကိုပဲယူထားတယ်ကျွန်တော်ဒီစာလုံးကိုကျွန်တော်အမဲရောင်လေးသုံးနေတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဒီ test 2ကိုယူထားပြီးဖို့လိုတာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ color bar ကိုကျွန်တော် click လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမဲရောင်လေးယူလိုက်မယ်โอเค control t ကျွန်တော်အကြီးသေးလောက်မယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အနောက် background ရဲ့လူနဲ့ background ရဲ့ကြားအောင်စာရောက်ပါမှာပေါ့နော်โอเคပြီးမှကျွန်တော် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး light short လိုက်မယ် โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောက်တာတဲ့အဆင့်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာ raw မှာအရင်ချိန်ညှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် liquify ထည့်တာပေါ့နော် liquify ထည့်တယ်ပြီးရင်ဒီ background တွေကိုကျွန်တော်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်နေတော့ကျွန်တော် wet chan လေးတွေကိုကျွန်တော်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ် wet chan တွေကျွန်တော်ဖြောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် frequency separation ထည့်မယ်ဒီအပြည့်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် frequency separation ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနည်းငယ်လောက်ပဲကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် dot shampan ကိုကျွန်တော်ပပလေးပြန်ထည့်ထားတယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် skin 3 color ဆိုတဲ့ action နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ skin 3 color တွေကိုပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ eye ကိုကျွန်တော် retouch လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ခံကိုကျွန်တော် color တွေ change တယ်ပြီးရင်နောက်ခံကိုချောမို့အောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော် color grade sort light ဆိုတဲ့ action ဒီမှာ color grade sort light ဆိုတဲ့ action တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါတွေ before ဒါတွေ after ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ frequency separation ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ action သုံးလာတယ်ဒီ Dodge and Band ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ action သုံးလာတယ် skin သုံး color ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ action သုံးလာတယ်ဒီ eye ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ action သုံးလာတယ်เนาะနောက်ဆုံးအဆင့် color grade soft light ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ action သုံးလာတယ်ဒီမှာ chain background color နေရာမှာကျွန်တော်တို့ manual လောက်လာတာပေါ့နော်ဒီ chain background color နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ action သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ action သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် background ပြန်ချိန်ကြီးပြမယ်နော် အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံပြောင်းတဲ့ action ကိုကျွန်တော်တို့တုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုရွေတာပေးဖို့လိုတယ်ဒီ active ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုရွေတာပေးရမယ်ပြီးမှဒီမှာကျွန်တော်တို့ chain pg color ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะဒီ action လေးကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ slash and mat တွေကိုကျွန်တော်တခါလဲတန်းရောက်သွားမှာเนาะဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ slash and mat မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ adjust ချိန်ညှိပေးရမယ်ဒီမျိုးချိန်ညှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအလဲကတူ အလဲက2နဲ့ကျွန်တော်ဒီပို့နေတဲ့နေရာလိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ refill ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော် okay ဒီနာမဆိုလို့ရှိရင် transparent ဖြစ်ရမယ် okay ဒီနာမဆိုတော့အမျိုးက transparent ဖြစ်ရမယ်ဒီမှာ cut out ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တီချာလေးတော့ပြန်လုပ်ပြီးပို့လို့တာပေါ့နော်တပုံနဲ့တပုံကမတူဘူးဆိုတော့ action နေရာမှာဒီနေရာတော့ကျွန်တော် manual လေးထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီနကတ်နေရာမှာဆက်လက်မဖြစ်နေဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအောက်က brush tool ကိုယူလိုက်မယ် အဲဒီနာလေးကျွန်တော်ပြန်ယူတော့ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် selection ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်မှတ်ပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကို click လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ color picker box လေးကြာလာမယ်ဒါကဒါဒီအဆင့်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအညစ်အကြေးလေးတွေဖြောက်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဒီအဆင့်မှာ color picker box ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ background ရဲ့ color ကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးဖို့လိုတယ်နော်ဒီ eyedropper tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ background ရဲ့ color ကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိုက်မယ် okay ဒါနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကဒါ backlight ထည့်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဒါဒီ backlight ထည့်တဲ့အဆင့်မှာဒီ transform control နဲ့ကြာလာမယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော် transform လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါ backlight ကိုချိန်နေတာနော်ဒီ backlight ကိုကိုလိုတဲ့အနေထား transform ချိန်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ keyboard က enter ကိုခေါက်လိုက်မယ် ဒါဆို net correction ပေါက်ကျလာပြီကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်သေးဘူး net correction ပေါက်ကျလာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ okay ယူတာတန်နှိပ်ပေးလိုက်တော့နော် okay ဒါနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းတဲ့ background color ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးဖို့လိုတယ်။ဒါပြီးကျွန်တော်ခုနကဒီအစိမ်းလေးနော်။ okay ဒီအနေထားလာပါနော်။ okay ကျွန်တော် click လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ comment box လေးတစ်ခုကြာလာနော်။ဒီ comment box ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ continue တာနှိပ်ပေးလိုက်တော့နော်။ continue နှိပ်လိုက်မယ်။ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background ပြောင်းပြီးသားအနေထားကိုရမှာပေါ့နော် action သုံးခြင်းအဖြစ်ဒီအဆင့်တွေကိုမှတ်တာဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဘောတရားလေးတွေတော့နားလည်တာဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တင်ပြင်ဆင်ရမှာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ background ရဲ့ color ကိုဒီအရောင်လေးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီမှာ chain pg color ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ခုရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ခုနဖွဲ့စည်းပုံပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်နှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချောမွတ်တာတဲ့ background ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒါ main color ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ background ရဲ့ ကာလာအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကာလာပြန်ယူလာတာဒီအညစ်ကြေးမှာအဝါတွေပါတွေပါတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တန့်စင်လာတာဒါက chain background ကာလာဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ကာလာကိုကျွန်တော်တိဆောက်လာတာဒါက back light ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက back light မလိုအပ်ဘူးထင်ရင်ဒီမှာပိတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် opacity လည်းကျွန်တော်တို့ short ထားလို့ရတာပေါ့နော် okay တကယ်လို့ကိုကဒီနောက်ခံအရာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chain background color ဆိုတော့ဒီ thumbnail မှာကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်မယ် color thumbnail မှာကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ color picker box လေးပြန်ကြားလာမယ်ဒီနေသားမှာကိုလိုချင်တဲ့ color လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးလို့ရတာပေါ့နော် okay နောက်မှကျွန်တော်တို့က shade တွေပါတွေပါထပ်ထည့်ချင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလူရဲ့အောက်ဒီ backlight ရဲ့အပေါ်เนาะဒီအဲ့ဒီဂျားထဲမှာ shade အလွှာကရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က backlight အလွှာကိုကျွန်တော်ရွေးထားမယ် ပြီးရင်ခုနက shadow အာခုနက shadow ပုံလေးပြပြယူမှာနော် okay ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနက backlight ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ backlight ရဲ့အပေါ်ကိုဒါတန်းရောက်လာတယ်နော်ဒါဆိုရင် control T အကြီးသေးကျွန်တော်လုပ်မယ် okay ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်အဖြူတွေကိုဖြောက်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေဒီဓာတ်ကန်အောက်စုတွေကတစ်ခုခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါเนาะဒီမှာ color band ဒီနေထားမှာဆိုရင် color band နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် color band ကိုယူလိုက်မယ်ဒီနောက်မှာအစင်းကြောင်လေးဖြစ်နေတာကအဖြူအစစ်မဟုတ်နေလို့ပေါ့နော်အမဲရောင်လေးတွေရောနှောနေလို့အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် level နဲ့ control L level ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကအစင်းကြောင်လေးပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် okay ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒါဒီလည်းခုနအစင်မှာပေါ့နော် okay okay အားလုံးပဲမရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို message box မှာပြန်မိတာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်